шар демесін сөзімізді қышқыл екен далаға сыймай қалған үш жүз адам олардың көңіл күйі мүшкіл екен Осыдан ақ жарасар шымкенттің бойындағы иманы күшті десем, Алла мен пайғамбарға махаббаты жетсайдың жазынан. Ыстық екен, келлалиллиллиллауай. жаратушы жақ бар едің сөзімді бісмілләмен сақтап едім Үлгетіп адамзаттың асыл тәжін бақыт кілтін иманнан тапқан едім құранның аятына құлақ асып хадисін пайғамбардың жаттап едім шымкент мәулітіне шақырған соң мінетін кезім келді аққа менің ассалаумағалейкум мұсылмандар күндері шүкірлікпен батқан елім оңтүстік қай кезде де орның бөлек облыстар ішінде мақтан едің қазақы қанға сіңген қалпыңменен салтыңды сары майдай сақтап едің үмметім көптігімен мақтанам деп хадисін пайғамбардың бақ көремін қазақтың бірі шымкентте айта алсам ақпараттың нақты дәлелін бұл жақтың алтын құрсақ келіндері кеудеге алтын алқа таққан едің күн сайын сәбилердің үні естіліп жыл сайын халық саны артқан елім шырайлы шымкентке сәлем бердім шырағын жақсылықтың жаққан едім пайғамбардың көбейтіп үмбеттерін пайдалы істер жасап жатқан едім жүзден аса мешіті қызмет жасап ақтаңы азан айтып атқан едім кешегі арыстан арыстан бап яссауилар қазығын ата қаққан елім шаңырағына шақырған әр мейманның көңілін құрақ ұшып тапқан елім армысың көңілдері көлден таза пейілі мақтадан да әппақ елім қалайсың дидар дейтін алғыр ақын қамалды қарсыласқа дәл құратын кешегі шоу айтыстың жұлдызы едің жазирамен қосылып ән қылатын шабысынан жаңылмас жүйрік едің шапқанда шаршы топты шаң қылатын емханаға жатып қалды деп естіп емделу болғаннан соң бар мұратың аман есен келдің бе шымкентке жырсысың өзің таңды таңғыратын ал енді мейірбекпен шарпысып көр бойымда қалған болса әл қуатың мәулітке шымкент сені шақырып еді жан болған соң әдемі ән қылатын самолетпен келем деп шалқайдың ғой не көрінді дәл сонша даурығатын дәл құсап еркелік танытпаған кешегі сүйімбай мен жамбыл ақын шымкенттің имамдары мың жасасын өнерпаздың жұлдызын жандыратын әкімін күткеннен де бетер қылып ақынын самолетпен алдыратын өздерің түпті келсің оңтүстік қазақ үшін құтты жерсің қарағанды жерінен келіп тұрған дидардай қарсыласым рухты болсын қарағандыдан өткенде самолеттың құлағанын ұтқан жұрт білерсің сен болсаң бұл айтысқа келіп тұрсың дидарыңа қошеметің жұпты болсын ал енді сөзсіз кезек бердім айтқан сөзің бекзаттың соққысындай мықты болсын әйтеуір аман есен шымкентке құламай кеп жеткенің құтты болсын ассалаумағалейкум ағайындар аман аман есен жүрмісің сау саламат кешегі қараңғылық дәуірінде жұмыстар көп жасалған жаңсақ ағат надандық зұлымдықтан шаршаған ел бір елшінің келуін аңсағаннар дүние есігін ашыпты сол мезетте мұхаммед жер жаһанға жар садана. адалдың де шақырып адамзатты жәннатта апаратын жол салада. сол күнді мұсылмандар мәулит дейді түсіндіре кетейін сәл шамалап мұхаммед пайғамбарға салауатты айту мұсылмандар тән саналар жаратқанға арналсын баршамада пайғамбарға айтылсын мол салауат бүгінгі басын келген қадамдарың сауаптан болсын майым ой шіркін бар жамағат жоқ мән жайды әй бауырым анық дейді емханада емделіп жатқан едім бағдәулет имам қоңырау шалып көрді бірдеңе қып үлгеріп жетерсің деп ұшақтың да билетін алып берді ал сен болсаң соны да көре алмайсың ақынға беріп отса анық төрді ауырсам да осында келіп тұрмын маған ондай қылықты танып енді аллахтың елшісіне деген құрмет ештеңеге қаратпай ой шіркін алып келді әрәйтім ау әрәйтім әрәйтім Қысадыма ма мәулітке шақырған соң бұлым түстік отырдым астананың ұшағына ұшақпенен асығып келіп тұрмын кірсем деп мынау елдің ой шіркін құшағына әрайдым ау әрайдым әрайдым әрайдым қазақтың айтыс деген мұрасы бар айтыстың мейірбектей құласы бар сүйінбайлар самолет көрмеген дейсің байқаймын бауырымның шүбәсі бар аман жетсем алланың қалауы ғой оған қоса имамның дұғасы бар ұшаққа мініпті деп ішің күйіп көре алмасаң жасыңды жыла шығар мына тұрған шиеліден келіп тұрып пойызды менсінбеуің күнә шығар бар сенбесең бақ дәулеттен сұрашы бар шиеліден самолет ұшпас егер имамның оған қандай ой шіркін кінәсі бар арайдым ау арайдым арайдым бұларға жауап бермеу күнә шығар башап айтсуға кім асығар Иярас аман есен келгендігін молдалар жасап берген дұға шығар дидардың сол сұрақты өзіңе қояйыншы бауырымның маған деген шүбәсі бар дидардың самолетін көтерерде имамның айтшығандай кінәсі бар жарамас сенің бұлай егескенің білмеймін дидар достым неге істедің самолет пен пойызды сөз қылып одан да дұрыс шығар кеңескенің самолетпен келсең де пойызбен де жарамас ел алдында егескенің бір кездері меккеге жаяу барған бабалардың ұрпағы емес пе едің ай мейрам көп зат үрейлі аты қайғы ойлай болса қабырған қақырайды ал бүгінгі мерекенің жөні бөлек халыққа атын айды затын айды үмбетіне үлгетіп өмір жолын етеді пайғамбардың атын әйгі бұл күні байқап тұрсаң көп жастардың көздері батыс десе бақырайды хэллоуин деген мейрам келе қалса алған жандай қуанып аты бәйгі асқабақтың ішіне шырақ жағып жүргендерге шыдамым шатынайды жаңа жылға жұмсайды қаражатты жарылқамай жарылымен жақыбайды шаттанып шампан шашып салют атап аспанда құлатардай атып айды ал бүгін мейрамның жөні бөлек етеміз пайғамбардың атын әйгі мәні жоқ жаңағындай мерекелер мәуліттің тырнағына татымайды ауай мұсылман мұсылманға болған айна, дінді айтсам тілімнен бар соры қалай ма ата дінді тіліме тие кетсем аталарым алғысын жолдамай ма қанша жастар сирияға кетіп жатыр ойласақ көңілді бұл торламай ма исламның террорға қатысы жоқ түсінсек елге бірлік орнамай ма пен ақпақ түгіл жәндікті баспау үшін жолдабайла байла санасын сайтан түрткен сол бауырлар соғыс болса бар елді бомбалайма ма соншалық сирия үшін жан берердей атасының басы бар ма ол маңайда әй бірақ атасының басы бар ақының тарихтан сыр толғамай отырардың ойшылы әбу насыр әл фараби жатыр ғой сол маңайда жаңағы жігіттерді түсінбеймін мен өз отанын қолдамай ма сирияның даласын ойлағанша үйде қалған анасын ойламай ма фараби жаққан жерді қорғамай фараби туған жерді қорғамай ма тыңдалса ақиқатты ақын дейді ақындар сөйлеу керек батыл мейлі пайғамбар да хадисте уағыз айтып иманға көркем түрде шақыр дейді ата анаңды құрметтеп алдыменен туыспен болу керек жақын дейді осыны түсінбеген кей жастарың тек қана өз айтқанын мақұл дейді намазды кеше ғана бастай салып басталып болу керек батыр дейді туған туыс бауырмен араласпай үйдегі әке ата анасын жәкілдейді жасаған тамағында да жемей қойып намазды оқымасаң кәпір дейді алдымен ата ананы сыйлау дұрыс болсаң да елбасы мен әкім мейлі жүргендей ақиқатпен қатар аңыз кей кезде болмашыны қопарамыз алдымен ата ананы сыйлаңдар деп айтпап бер пайғамбар мен сахабамыз құрметті исламдай дінімізді құбыжық қып көрсетіп не табамыз бақтың төріне бару үшін алдымен разы болсын ата анамыз иншалла разы болса ата анамыз алланың сүйген құлы ата анамыз ай көңілі оңтүстіктің көлі екен ғой пейілі ақындарға кең екен ғой қысы да көктем құсап өтуші еді жазы да жайма шуақ жер екен ғой үш күн болды керемет қар суытты бұл жақтың менен зор екен ғой неге бұлай күн суытты деп ойлап едік оған себеп дидарына ер екен ғой арқаның сақылдаған сары аязын шымкентке алып берген сен екен ғой ай қауышсам деп осынау тамам елмен арқадан дидар сынды бала келген ол рас келген жерім қарағанды қара алтынды айырған қара жерден мына мені кінәлап бұл мейірбек аязды сендеп отыр ала келген болса да менен көріп қит етсе бәрін маған жаба берген құшақтан аяздалып түскенсің деп отыр ғой мына маған үстемсің деп он алты плюс болып тұрғаннан соң отырсың ау минусқа түскенсің деп құдайым төрт мезгілді жаратқан ғой табиғат әр алуан түскенсің деп сондықтан сараязды ала келдім халыққа бір пайдалы іс болсын деп мәйкі мен маевкада жүре бермей шымкент ел қатарлы қыс көрсін деп Бәйгіден келе берсің атың мейлі топқа қосар ақын дейді бауырларды жат жақсы айтып өттім. қалай барат демейін дәтің сол бесіктен бел шықпаған жел өкпелер имамдық бағын баса батыр дейді осы олы рас өз отбасын құрметтемей намазсыз дәретсізді жақын дейді табанының астында жұмағы бар ананы қалай ғана кәпір дейді айтысы мына халық күтіп отыр еш шар орын жоқ бүтін отыр жақсы әңгіме тыңдауға келгеннен соң рухани азықтан жұтып отыр бірақ та байқауымша кейбір жастар бұл айтыстың біткенін күтіп отыр амаңдап сол баяғы дертіменен дәл қазір телефонын шұқып отыр жастар ау неге өйтіп алаңдайсың мұндай кешті күн сайын таба алмайсың бір уақыт ақыретті ойланыңдар өйткені енді қайтып жаралмайсың вконтактеда отырсаң күні бойы алламен вконтакте бола алмайсың күн ертең алла алдына барған кезде айфоныңды құшақтап бара алмайсың күнәң үшін ұялып тұрғаныңды смайликпен жібере сала алмайсың жырды арнайсың ба өлеңді осындайда қандайсың ба жақында дипломды алмақшысың сен енді жақсы жұмыс таңдайсың ба жұмысың жоқ жақсың қазір ауылыңда екі қолға бір күрек алмайсың ба шынымен жақсы жұмыс таба алмасаң осында имамдарға бармайсың ба садақаның жәшігін күзететін мешітке қарауыл болып алмайсың ба кісінің тыңдала ма ағайын шапалақпен шабыт бермей ақындардың шабыты шыңдалама ма бұйырса оқуымды бітіремін үлкендерден мейірбек үлгі ала шымкентке жұмысқа кел деп отырсың тұрақтап қала бермей бір қалада берік уәли ағамыз шақырса егер журналист болып келерміз бұл қалаға садақаның жәшігін күзетпейсің мұндай жаңсақ пікірің ма бауырым қызметіңе рахмет мұндай сөзден інілер үлгі ала ма Садақ, садақаның жәшігін тонайтындай имансыз адам жоқ қой бұл қалада құлының құлшылығы хаққа мәлім жөн болар сөзді осылай саппағаным, намаз десе шошынады жөн болар жақсылықты жақтағаным намаз деген адамның адалдығы ешкімнің ала жібін аттамауын иман деген қыздарға қамқор болып кірлетпеу қарындастың әтпақ арын иман деген жақын боп туысыңа сенімін ата анаңның ақтағаның иман деген жолында жаратқанның алланың бес парызын сақтағаның мен өмірде былайша бақ табамын адамзаттың үлгі асыл адамзаттың асыл тәжі пайғамбардың үмбеті болғаныма мақтанамын ай ет алсақ пайғамбарды үлгі нақты ұстау жек сүннетпенен дінді қатты үмбетім үмбетім деп ол кісідей біздер үшін дұға қып кім жылапты адамзаттың алланың елшісінен үлгі алайық аңсаған адам болсақ шын жұмақты бұл күні кей жағдайға назар салсаң көз алдымыз тұмандай бұлдырапты жастарың интернеттен уағыз тыңдап үлгетерін білмей жүр кімді нақты имамдармен жүр қазір ерегесіп тыңдап ап назратулла діл мұратты ұлты басқа сөйлейтін көсемдерден қазаққа келіп жеткен сұмдық артты осылай кей бауырлар жаңылып жүр тәкаппарлық дертімен ауырып жүр мешітте имамдармен ерегесіп менмендікке шетінен салынып жүр әминді іштен айт деп жамағатқа молдалар әлі күнге жалынып жүр өзінің мүфтияты тұрған кезде басқаның айтағына бағынып жүр егер де тыңдай білсең уағыз айтып өзіңнің қанша қандас бауырың жүр армандайын ұстаздарды тыңдауға ел мешітке ағылып жүр Қабылбектей ағамның уағызынан талайлардың жындары қағылып жүр смайыл сейітбектің кітабынан көп сұраққа жауабың табылып жүр ризабек әбдусаттар ұстаздардың уағызын мына халық сағынып жүр ахметжан ағам да еңбек қылды терең қылып дінімнің тамырын бұл осы мәулет өтсін деп ойдағыдай бағдәулет бастан аяқ шабылып жүр ағайын сөз соңында айтатыным жанынан жақсылардың табылып жүр өзгенің уағызына қызықпай ақ қолда барда алтынның қадірін біл жаратқан жамандықтан қашық етсін бәріңе алла нұрын шашып өтсін осында келген ата әжелердің иншалла жүзге дейін жасы жетсін жастарың медресе мешіт барып бойларың жаман істен қашық етсін адам келіпті осы жерге көңілі ядай тасып өтсін алла жазса осылай барлығымыз жұмақта жүздесуді нәсіп етсін айы енді сөзім дидарға көш бұрса екен демейміз көңіліңді пәс қылса екен арамыздан өтпесін ала мысық алла бізді мәңгіге дос қылса екен мына жалға қанша сыймай қалды алмайын мұндай істен алатын іс емес ау рас бұл секем тілерім келер жылы мәуліт дейсің мәулітке келген халық толық сияр бұдан да кең сарайды аштырса екен мешітке тілі шымкенттің мешітіне адам сыймай жастарыңды имаммен дос қылса екен ауру сырқау азайып керісінше больницаның барлығы бос тұрса екен ай келеке қылып келеді францияның журналы шығып берек олардың көздегені белгілі ғой исламға тиісуге ілік керек біздер сабыр сақтайық мұндай кезде оларға тек фитна мен бүлік керек ардақтайық міне мәуліт айыда кіріп келеді көп салауат айтайық барлығымыз сол бізге жігер береді, үміт береді. жаратқан адамзаттың абзалы қып пайғамбарды басқадан қылып дерек күн ертең ақырет күн туған кезде аллаға кім жақын іріктеледі қазір бірақ бірақ деп жүргендерін сұрақ жауап кезінде бұғып береді ешкім көмек бер алмас сол уақытта біздерге тек пайғамбар тұрып береді кеткен жөн оны айту біздер үшін міндеттелген қараңғылық жайлаған дінсіз дәуір қараны ақ жалғанды шын деп келген бұлттарды құдай санап қызын көміп арабтар бастан қиын күнді өткерген жүректері қарайып кірлеп келген хақиқаттың аузын күрмеп келген күнәға шомып тұрған сол уақытта алла елшісі ең таза діндап келген халал менен харамды ажыратып құдайды хақ құранды хақ алланы бір деп келген барлық адам баласын бірдей көрді ол жоқ ешкімді қожайын құл деп бөлген талай жанның көкірек көз ашылды жүрегіне ақиқат дін жеткеннен адамзат атаулының ең абзалын әр мұсылман өзіне үлгеткен еткен жөн қос дүние бақытының жолын нұсқап қос дүние сұлтаны боп құрметтелген қараңғылық дәуіріне сәуле шашып алланың рахымымен нұр боп келген расулдың туған күні мейрамды түгіл ендеше байқалмасын бейғамдығым үлгі қылып айтайын ақ некесін хадиша анамызбен қиғандығын надандыққа толы сол ортасынан тура жолды іздеуде қиналдымын қаланың у шаршағанда нұр тауында өткізген кейдәр күнін бір күні жәбірәйіл періште кеп нұрландырып жіберді қиран гүлін раббыңның атыменен оқы деді айтты алғаш қан болып ұйығандығын сол жомарт Раббым, деді үйрететін менен жазуды жинау ділім. қырық жаста пайғамбар болды осылай жаратқан сүйіншілеп сүйген құлын жиырма үш жыл уақилар келіп жатты ардақ елші көкейге түйдәр бірін. осылайша алланың қалауымен күллі әлемге таратты иман нұрын орындаған күш тәмірін пайғамбар жасаған әр іс тағылым небір қиын азапқа душар болды таратам деп ең ауыр тұста дінін жақыны да сол кезде жау боп шықты ата діннен безді деп қыстап ұлын қалауыңды алдағы діннен бастар күрмеуге келмейді деді қысқа жібін бәдір мен ухуд шайқасында сахабаның ажалды құшқанымын дін үшін сонда берілмеді бәріне төзіп жаудың қыспағының таифқа барғанында таспен атты таптың деп салдымыздан тысқары дін сол кезде періштелер ашуланды елшінің білмеді ау деп еш қадірін қостауды бірақ қосып бұлғауынның жояйық деді бірден түп тамырын сонда расул олармен келіспеді ашуына жеңдірмей күш сабырын пайғамбар екенімді білмейді олар деп сонда елжіретті іш бауырын ұрпақтары иманды болар бәлкім бізді қуып шыққан мен қысқа бүгін деп алладан кешірімін тілей берді өзіне өлім тілеген дұшпанының мейірім нұрға толы пәк жүрегі адамзат атаулыға нұсқа бүгін шіркін әркім өзіне үлгі қылса мұхаммедтің осындай ұстанымын шіркін әркім өзіне үлгі қылса пайғамбардың осындай ұстанымын ой бәрекелді рахмет сөздері діл бар тілінде тұздығы бар біздің ақындарымызға тағы да бір қолдау көрсетіп мырзалық көрсетіп қояйық ардақты азаматтар енді осындай талантты азаматтардан кейін біз енді